Bir göç başlar içimde, içim geçiverince, uçur kuşlar bir sürü yeni sürgün sevdalara. Ansızın içimde bir derin göçük ve karanlık bir obruk oluşur. Günahlarımın gölgesi düşmüş gibi bir koyu kasvetin sızısıyla ezilir yüreğim bir gonca gülün boynu kırılınca.'' Kuşlar göçerken loşlukta göçer bir sürü duygu gri. Kanat çırpar boşluktan boşluğa yani sana binlerce kelime dilimin ucunda sonsuzluğa ve aşka benzettiğim mavi. Rahmet olur ağlamak. Gördüğüm bulutların gözyaşı döktüğünü bir kuş öldüğünde yer çekiminin cazibesine dayanamayıp da düşerken bile Kanat çırpmaya devam eder ruhu göklerde. Benimse sevaplarımdan ari kirli esvaplarla sarıp sarmalanmış yüreğim bir türlü benimseyemediğim bir kızılca kıyamet kırmızısına boyanır. Ne zaman içimden geçse pofuduk bulutların üstüne uzanmak, işte o zaman iner yere gök, boğulurum derin maviliklerinde.'' Geçen zamanın geri getiremediği aşk aşk mıdır hükmünü yitiren bu durumda ya da aynı şey midir geçmiş zaman içinde sevda ile zamanı geçmiş sevda? Kırkından sonra anlıyor insan eski zamanların eskimezliğini ve eski aşkların ölmezliğini. Ah o eski zamanlarda su gibiydi su, hava gibiydi hava.'' Katkısızdı aşklar hormonsuzdu, sonsuzdu. Ne tel vardı ne telsiz. Feleğin ayarttığı turnalardı muştusu aşkımızın. Kahkahaların karışırdı gülüşüne güneşin. Şimdi gecenin on ikisi Derinden ölgün bir nefes gibi içli sesi nedametin. Ağlamaklı içimde felç eden bir çığlık ve çığlığa koşut sesi hiçliğin.'' çatlatıyor kafamı, kesiyor nefesimi uzun koşuşturmalar ve konuşmalar gereksiz. Ah bülbülün arsızı güle bela, boş lakırtı dile bela. Bir gonca güldü bağrın bana vaktiyle açılan, nedensiz yüzüme kapanıyor kapılar şimdi. Mevsimler döndü göçmen kuşlar gittiler.'' Ağaçların öz suyu dondu, sokakta itler titremeye başladı. Tir tir anlık yağar kar, yağar kapıma kışı. Yapraklarını dökmüş şu çıplak ağaç nasıl donmayacak ah? Kuşlar da konmayacak kollarına. Böyle metruk zamanlarda ölüm sessizliği içinde gelir sinsi sessiz bir sensizlik.'' Ah kopar içimde bir çığlık. İşte o zaman mavi, işte o zaman çağırsam imdadıma güneşi de alır gelir misin?''